hoy me levanto con el pie izquierdo. ¿sí? Meme, buen día, vamos a hacer un allanamiento. No lo hago, porque estoy con un mal día, estoy rayado, me peleé con la bruja, me peleé con mi marido, este, no me llevo la plata para pagar la escuela. Problema en la cabeza. En vez de ir a trabajar, soy un problema más para el equipo. No aporto al equipo, soy un problema más, porque me tengo que cuidar, él me cuida a mí, y yo encima estoy en ¿sí? Esa es la confianza, la vida. No me haga nunca culiado eso, mira. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Con alguno de ustedes? ¿Con el pulso? Es fácil, chicos. Un tiro, una muerte. ¿Listo? Son muchos los que quieren, son pocos los que pueden. Más nosotros que podemos, le damos gracias, Señor. Curso Cuerpo Tierra.